Воскресіння Твоє Христе спасе, ангели поють на небесіх, і нас на землі сподоби чистим серцем Тебе славити. Цими словами починається святкове богослужіння на Пасху. І з словами цього піснеспіву відбувається хресний хід навколо храму. На дворі густа темрява, а на душі сяйво невимовно світла, Пасха. Апостол Павло у письмі до Корінфян говорив, що якщо Христос не воскрес, то даремна віра наша. Якщо ми не віримо в те, що воскреснемо услід за Христом, то ми є найнещаснішими серед усіх людей. Так як же нам не вірити у Воскресіння Христа, у Його перемогу, коли радість Великоднього дня сама лється через край, коли серця наші самі б'ються у такт музики пасхального ритму? Сьогодні, як ніколи, торжество Христової любові. Ніщо її не зламало, Христос все пережив, Христос вистояв. Він любив тих людей, які над ним насміхалися. Він любив тих, хто його бив хто плював на нього. Його розпинали, над ним розп'ятим вже знущалися і сміялися, а він все одно продовжує любити. Христос, на відміну від нас і людей, ніколи не зарадив своєї любові. І тому вона залишилася непошкодженою, і тому вона і воскресла. Перемагай зло добром, зва апостол Павло. Якщо ми людське зло не розпалюємо взаємним злом, а гасимо добром, добром терпіння і стриманості, добром розсудливості, добром любові, то ми стаємо причетними до Христової перемоги, до Його Пасхи. Ми стаємо спорідними Йому. В душах наших відбувається Великдень. Великий піч минув, під час котрого морозна зима поступово перетворилася у сонячну весну, коли все, що було пройнято духом мертвості і холоду, почало поступово оживати, пробуджувати воскресати. І тому зараз у серцях наших оживає весна духа, весна життя і свободи, відбувається торжество душі і свято визволення від піступів лиха. Святкувати Пасху значить стати новою людиною, де Пасха там все прощення. І тому сьогодні простімо всім, забудьмо про всі образи, про всі негаразди. Гасімо усі свої негативи, радістю Воскресіння. Нехай сьогодні, як ніколи, наші серця розгорнуться перед тим, хто задля нас страждав, помер і воскрес. Отож, увійдіть всі в радість Господа свого, закликає святий Іоанн Златоуст у своєму огласительному слові. Багаті і бідні, один з одним радуйтеся, стримані і ліниві, день шануйте. Хто постував і не постував, звеселіться нині. Трапеза готова, втіштеся всі, нехай ніхто не вийде голодним. Усі втіштеся трапезою віри, усі прийміть багатство благостині. Нехай Господь сьогодні увійде в наші душі, наповнюючи їх світлом свого Воскресіння. Радійте і веселіться. Сьогодні немає місця смутку, адже Христос воістину Воскрес.